новые поезда, которые ездят. Если кто не ездил давно, вот можете посмотреть, что вот двери перемещения между вагонами. Вот так все это работает, можно подальше уйти. Другой вагон. Вот. Тут, соответственно, двери, которые выпускают на улицу, они тоже там ну, автоматические самое что интересное, то есть вот здесь все вот так клево, тушитель есть. Вот, самое что интересное, розеточки, зеркальце. Здесь вчера я зашел в туалет. Вот, в общем, работает все это вот так вот. Thank you. как бы нормально так все, да? Вот я зашел вчера в соседний туалет. И там, блин, короче, шел я попить, А заодно и покакал, потому что смотрите, как работает здесь эта система. Вот так вот, блин. Вот такой вот охуенный звук. Сейчас я вам покажу, как внутри выглядит вагон. Вот такие вот дела. Радио работает нет. он просто не поет, короче. На самом деле, вот когда я билет покупал, нижнее место было одно только в продаже. А в нашем вагоне едет три человека. Время показывает 9.21. На самом деле время 6.40. Странно, подозрительно. <laughs> Вот вагончик, видите, пустой, никого нет. Сейчас я сдал стакан свой. А вот здесь вот, короче, сейчас спереди. Лучка нет здесь. там. Пойду собираю. Вот внизу больше что ящика нету в в новом вагоне. Ну да, вот, кстати. Здесь есть розеточки, все работает. стаканчик вам поставил. Ну вот мы, короче, подъезжаем в Нижний Новгород. Как-то так.